Здравствуйте! Сегодня мы будем делать вафельный торт. Берем вафельные кожи, берем, берем начинку, начинку для бананов, гусенки и, из клубники. Намаживаем кожи. Ой, Смазываем второй кос. Берем следующий курс. Берем еще один корж. еще один кос. Посебиков. Мама же мелкушку какао. Все. Отвелку мы нарисуем косточку. косим ее специальными, специальными клашками, которые можно есть. Плавку чуть-чуть задела, ничего. Такая у нас красивая кошечка получилась. Такой красивый толк у нас получился.